حسین حرفی بزن در برابر تو من با حسین حرفی بزن افسر رشید لشکر vives که فریاد تو را ای جان شنیدم وای من دو دست تو بریده دیدم ناله از سوز جگر هر کشیدم Pero